सायलॅब मधील कंडिशनल ब्रँचिंग वरील पाठात स्वागत ह्या पाठाचा सराव करण्यासाठी सायलॅब कन्सोल विंडो उघडा येथे सायलॅब मधील if then else आणि सिलेक्ट केस कंडिशनल या रचनांबद्दल जाणून घेऊ कंडिशनची पूर्ती झाल्यास इफ स्टेटमेंट दिलेल्या स्टेटमेंट्सचा संच कार्यान्वित करते उदाहरणार्थ N is equal 42 if n is equal to equal to 42 then this the number is 42 and येथे इज इक्वल टू हा असाइनमेंट ऑपरेटर व्हेरिएबल n ला 42 ही व्हॅल्यू देतो is equal to is equal to हा इक्वालिटी ऑपरेटर उजव्या आणि डाव्या बाजूच्या ऑपरेंड्सची समानता तपासतो ह्या केसमध्ये ते n आणि 42 आहेत रिझल्ट बुलियन मध्ये मिळेल येथे पहिल्या ओळीवरील कॉमा ऐच्छिक आहे तसेच then कीवर्ड सुद्धा ऐच्छिक आहे त्याऐवजी कॉमा किंवा रिटर्न की वापरता येते एंड कीवर्डने if स्टेटमेंट संपवले जाते स्क्रिप्ट कार्यान्वित केल्यावर अशा प्रकारे आउटपुट दिसेल आत्तापर्यंत कंडिशन ट्रू असेल तर स्टेटमेंट्सचा संच कसा कार्यान्वित करायचा ते पाहिले कंडिशन फॉल्स असल्यास दुसरा स्टेटमेंट्सचा संच कार्यान्वित करता येते किंवा इतर कंडिशन पूर्ण होत आहे का ते तपासता येते ते अनुक्रमे एल्से किंवा एलसिफ द्वारे करू शकतो हे कसे करायचे ते पाहू या उदाहरणात व्हेरिएबल न् ची व्हॅल्यू 54 आहे येथे दाखवल्याप्रमाणे आयएफ द्वारे ट्रू आणि एल्से द्वारे फळसे ह्या कंडिशन तपासणार आहोत हे कट करून सायलॅब कन्सोलवर वर पेस्ट करून एंटर दाबा आउटपुट पहा वर पाहिलेल्या उदाहरणात अनेक ओळी आहेत योग्य ठिकाणी सेमिकोलन आणि कॉमा देऊन हे सर्व एका ओळीत लिहिता येते सायलॅब मध्ये कार्यान्वित करण्यासाठी कट पेस्ट करा एंटर दाबा सिलेक्ट स्टेटमेंटद्वारे अनेक शाखा सोप्या पद्धतीने एकत्र करता येतात केस कीवर्ड वापरून व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूनुसार विविध स्टेटमेंट्स कार्यान्वित करता येतात गरजेनुसार शाखांची संख्या घेता येते उदाहरण बघूया व्हेरिएबल न् ला 100 ही व्हॅल्यू दिली आहे आपण केस 42 54 आणि एल्से द्वारे दाखवली जाणारी डिफॉल्ट केस तपासणार आहोत कट पेस्ट करा एंटर दाबा आउटपुट पहा आपण कंडिशनल ब्रँचिंग पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत ह्या पाठात if एलसिफ एल्स स्टेटमेंट आणि सिलेक्ट स्टेटमेंट बद्दल शिकलो सायलॅब मधील अनेक फंक्शन्स बद्दल इतर भागात जाणून घेणार आहोत सायलॅब लिंक्स पाहत रहा स्पोकन ट्युटोरियल्स हा टॉक टू टीचर प्रोजेक्टचा भाग असून यासाठी national mission on education through ICT MHRD government of India कडून अर्थसहाय्य मिळाले आहे यासंबंधी अधिक माहिती पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे धन्यवाद